Bienvenue au 118 218. Pour me Paris, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne. 118 118 bonjour. Quelle est votre demande Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez chanter la chanson, s'il vous plaît La chanson est disponible. C'est notre euh, hein. Et il n'y a personne qui... Je pas <laughs> au 118 118. Pour votre tarif, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne. 118 118, bonsoir. Quel est votre nom Bonsoir. Ah, est-ce que vous pouvez chanter la chanson, s'il vous plaît La chanson, est disponible sur notre site internet, numéro.fr. Elle est téléchargeable gratuitement. Et il n'y a personne qui peut me chanter Je ne suis pas en mesure de vous chanter la chanson, monsieur. Ah, et il n'y a personne qui peut me chanter, c'est ça un instant, s'il vous plaît, je vous passe un responsable. Pour nos tarifs, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne. 118 218, bonjour. Quelle est votre demande ايش الرقاصة ده دالك Excusez-moi, que cherchez-vous Ah, excuse-moi, hein, euh, vous pouvez pas chanter la chanson parce que hier, hier la nuit, j'ai j'ai appelé, il y avait une femme qui m'a chanté. chanter est téléchargeable gratuitement sur le site internet Pas d'internet. Avez-vous une autre demande Non, c'est tout. À bientôt. Vous êtes sur YouTube. Au revoir. Merci pour votre appel. Excellente journée. Au revoir. Bonsoir, Quelle est votre demande Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous chanter la chanson, s'il vous plaît Avez-vous une autre demande Encore une fois, s'il vous plaît, dernière fois. Veuillez rester en ligne, hein, je vous mets en relation avec le responsable. Merci votre appel, bonne journée. Non, excuse-moi, excuse-moi.